I Lloret de Vistalegre no es vol quedar enrere. Aquesta localitat de Mallorca també s'ha sumat a la iniciativa que han duit a terme altres pobles i ha fet un lip d'at. Desenes de persones, grans i petits, han volgut participar per una iniciativa que el que vol és donar a conèixer aquest poble. jubilats, motoristes, estudiants, tots els membres de les associacions de Lloret de Vistalegre es convertiren ahir en artistes per un dia. Hem muntat eh, l'IDAP perquè um, volen ser com els altres pobles que també tenen aquest, aquest vídeo i obrir les portes a la gent, diguéssim, d'altres indrets del Mallorca i que coneguin una mica més el nostre poble i el que, diguéssim, ofereix el nostre poble des del batle fins al policia del poble. En total, uns 200 veïnats s'apuntaren ahir a la moda del lip-dap. M'encanta, m'encanta molt. M'agrada molt. La gent participa i molt bé, molt bé. És una manera d'anar-nos a conèixer tot, eh, arreu de, de, de Mallorca i, i pues, poble, la gent ha col·laborat i estem molt contents. M'apareix molt bé, tot el que se pugui mostrar de cara en el poble ho veig molt bé. Llençat de busto i amb tu d'Indecisos varen ser les cançons escollides pels organitzadors per donar a conèixer la imatge de Lloret arreu del món.